Bidea zein den gauden egoeran, katazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da horiek alik eta azkarren etxera ekartzea bakeak ere bidea egin dezan. BIDEA bizitzaren didie, ba, guazen legutik. Eta joan ginen legutik, oin bulteuen gara. Gure bidiek, nola bide bakarra deko. Onantza. Niretzat bidea mina da. Mina baina maitasuna baitere. Elkartasuna euskarri duena. Izan bidea. Txipi txapa, txirriki txarraka, txiri txiri, ibilian ibilian denak etxeratu arte izan gaitezen bidearen parte. Bidea da gelditze eztan hori, beti martxan dagoena, hoxe da bidea. Bidea da, borroka bakarra, izan bidea. Bizitza da bidea. Bidea gugara, taiek bidean daude. Hoxe abesten duguk, estenatokia irotze genean bada garaia denak bidea hartzeko, denak horre elkartzeko, eta gure lagunak etxera hartzeko. Oskar Preso eta Ieslariak etxera, orain. Denak etxeratzeko, bidearen parte gara. Onelako ekimenek musikaria bidearen parte egiten du. Denak etxeratzeko bideari soinu banda eta gure karpena ere eskainiz.